espanyol gasta diàriament 52 milions d'euros preparant la guerra. M'agradaria fer una queixa forta i dura davant de quelcom que porta anys escandalitzant i que es diu la despesa militar. Tant si la considerem a nivell mundial com, sobretot, si la considerem a nivell espanyol, no té cap mena de justificació. Quan parlem de per què serveixen els exèrcits, ens diuen que és que es tracta d'anar a pacificar conflictes, d'anar a enviar cas blaus, fins i tot d'assistir en catàstrofes humanitàries. Tot això l'ONU ho ha estudiat. Ha dit que per fer tots aquests serveis, al cap i a la fi, per fer viure bé la gent, n'hi hauria prou entre 400 i 500.000 soldats o militars arreu del món. En aquest moment, el total de militars que hi ha al planeta són 26 milions. Vol dir que ens en sobren 25 milions i mig. En el cas espanyol, exactament el mateix. Tenim una plantilla d'uns 140 o 150.000 soldats. Ens diuen que només queda justificada per fer tasques a l'exterior. A l'exterior, segons l'aprovació del Congrés de Diputats, només hi poden anar 10.000. Els altres 160.000 sobren. Què vol dir això? Doncs que tenim una despesa sense cap tipus de sentit. En aquest moment, en què hi ha una crisi considerable i que el sistema de l'estat del benestar, el sistema de pensions, el sistema xuts falla, el govern espanyol gasta diàriament 52 milions d'euros preparant la guerra. Això no té cap tipus de sentit. L'any passat era un any de rebaixes el govern va dir a tots els ministeris heu de rebaixar un 4% el vostre pressupost respecte a l'any anterior. Tots els ministeris el van rebaixar un 4%, excepte el ministeri que es diu Defensa, que a finals del 2012 va tenir un pressupost no 4% més baix, sinó 28% més alt que l'any anterior. I a més, amagant-ho a l'opinió pública, per aquest pressupost el van treure de partides pressupostàries suplementàries i no pas del pressupost original. Penso que en situacions com l'actual això l'opinió pública ho ha de saber, ha de dir que és un escandalós i que no pot continuar. Doncs, evidentment, una cosa d'aquesta mena no es pot aguantar, l'hem de denunciar, hem de mirar d'investir-ho, d'acabar-ho ràpidament i que no segueixi més. En tot cas, que tingueu vosaltres tots un bon dia.